Vogue，我记得第一次看到这种舞蹈，应该是国一时看到蔡依林的《美人计》，不过那时候不认得 Vogue 这个单字，对这个单字没有印象。我只记得新闻上说蔡依林大跳折手舞，跳舞最难的可不是这些眼花缭乱的手部动作，而是最后这超高难度的背部折手。后来高中加了热舞社才发现，有个舞风非常的爱摔，感觉跳完后膝盖跟背都会立刻残废，而且跳的人感觉会非常热。 因为他们会一直帮自己扇风，甚至会在头顶直接做出一个电风扇。那时我只知道其他人叫这个 Vogue 摔或是 Vogue 手，但不知道 Vogue 到底是什么东西，所以我就去 YouTube 上搜寻了 Vogue Battle。然而什么都不懂的我，当时看完的感想就是：怎么很多舞者都感觉不男不女啊？然后这根本是拉筋，不是在跳舞吧？他真的有在对音乐吗？当然。 现在看来，我当时的想法真的是大错特错。首先，他们是属于 LGBT 等各种性少数的族群，每个人都是珍贵独特的个体，不是什么不男不女。再来，这个舞蹈中也是有优秀的直男跟直女。最后，诠释音乐的方式有很多种，没有一定要这种大律动才算是有对到音乐。而且我发现，当我抛开过去的成见后，Vogueing 对于 pose 的概念、对手部的动作逻辑等等。 都非常值得任何舞者去学习。回头看这个舞蹈快六十年的历史故事其实是这样的：有一群人生下来就被社会莫名的讨厌，他们总是被教育要对自己天生的特质感到羞愧。然而这群人没有屈服，他们团结起来，创造自己的舞会，建立自己的社会组织。而当中最奇迹的就是，这一连串抵抗社会的运动，居然产生了舞蹈，一种解放、表达他们自己的舞蹈。 而当这些舞蹈反攻回主流市场时，许多人爱上了他们的舞步，也因为舞蹈而让全世界更加了解这个社群。包括我，也是因为这个舞蹈才更认识这些议题。似乎也只能感叹艺术的力量。不过这一切到底是怎么发生的呢？今天 Timing 就来谈谈 Vogue 到底是怎么发展的。 一九二零年代，纽约的哈林区开始流行 drag ball，是一个主要为男生去用女装盛装打扮的舞会，与性少数的文化十分有关。然而，drag ball 中却以白人的审美观为主，非白人的参赛者除了难以获胜之外，甚至会被要求把脸涂白。一九六七年，身为黑人的 Crystal l a b e l j a 再也受不了了，公开在舞会上指责评审的种族歧视，并决定举办属于黑人跟拉丁人的 drag ball。 而这段画面被视为 b o m 文化的经典时刻。当时 j r a g Ball 主要的活动就是扮装走秀比赛，评审在海选时给两种分数，一种是 t e n s 也就是最高分的十分；一种是 Chop，也就是最低分的零分。 而扮装的主题除了拉斯维加斯女郎或是玛丽莲梦露这种时尚华丽的风格以外，黑人、拉丁人还有一个很特别的项目叫做 Realness，参赛者要扮成高级 CEO、军官、学生等。或者这个项目是因为当时黑人跟拉丁人的性少数在社会的歧视下很难爬到较高的社会地位，而 Ball 就是给他们一个机会可以成为自己梦想中的角色。然而当时性少数更衰的是。 许多人会被无辜的殴打或甚至杀害，所以 realness 也有一些类别，例如 b u s c h queen realness，会要求参赛者将自己装扮成直男，让他们练习去装直，避免受到伤害。可悲的是，除了外界的压迫，性少数本身的家庭也常无法接受儿女的性向。当时许多性少数会被逐出家门，面对街头上的挑战，贫穷的黑人跟拉丁人其实很难生存，尤其是在八零年代开始爆发艾滋病后。 对于缺乏相关预防知识的他们来说，艾滋病非常的致命，所以他们开始建构了 House 的制度。House 中会选出 Mother 跟 Father 来团结这些流离失所的人，并宣导各种艾滋病的预防知识。还记得刚刚那个 c h r i s t o h e a b e j a 吗？据说 House of a b e j a 就是第一个成立的 House，其他还有 Ninja、Milan、Extravaganza、Misaki 等家族。随着 House 的成熟，许多人会以 House 的名义去参加 Ball，并且会有自己的家族口号。 through House of Ebony.有趣的是，各家族之间在 ballroom 中是会针锋相对的哦。这其实都跟 ballroom 文化中的 read 与 share 的精神有关。read 是一种艺术化的双人方式。You get in a smart crack and everyone laughs and Kiki's because you found a flaw and exaggerated it, then you've got a good read going. If it's happening between the gay world and the straight world, it's not really a read. It's more of an insult, a vicious slur fight. See, see, see there go my sister right there. She don't even want to even admit that she my sister. She a bulldagger. but it's how they develop a sense of how to read. That's my husband right there. Ah! That's my girlfriend right there. Let Ready, me see what you are. Line, Let's see. No paint. Yes, no paint. motherfucking paint, it's girl. Paint. She wears more makeup than my mother. 而 shade is, I don't tell you you're ugly, but I don't have to tell you because you know you're ugly, and that's shade。据传奇 blogger 威廉林贾所说，ballroom 的舞蹈就是来自于把 shade 的精神舞蹈化。 借武道竞争来避免口头上的攻击。Logan came from shade because it was a dance that two people did because they didn't like each other. Instead of fighting, you would dance it out on the dance floor. I know how to do that. I make my hand into a form like a compact or makeup kit. And I'm like beating my face with blush, shadows, or whatever to the music then usually I'll turn the compact around to face that person, meaning like almost like my hand is a mirror for them to get a look. Then I'll start doing their face because what they have on their face right now needs a dramatic makeup job. So voguing is like a safe form of throwing shade. 于是 Brom 最早的舞蹈形式也开始了，而构成舞蹈的主体就是 pose，尤其常会学习 Vogue 杂志中的姿势，所以这样的舞蹈便被称为 voguing 或是 vogue。 w o g k i n g 随着当时流行的 Disco、Funk 等音乐，摆出各种有张力的 pose，而且定点动作可以震，然后会有在地板上的停住，最后会有流畅的旋转，所以这样的舞蹈被称为 Pop Dip and Spin。当然，除了这些之外，也会搭配一些其他舞步，例如 Duck Walk 或是一些没有特别名字的，例如这个。而许多其他文化元素也影响了这个舞蹈，包括中国的功夫以及埃及的壁画等等。而俗话说得好。 只要曲风变了，舞蹈会跟着改变。好，其实没有这个俗话。不过八零年代的时候，美国出现了一个全新的声音—— s e 音乐，让 Vogue 在八零年代末慢慢出现了一些复杂、快速的手部动作来诠释这种更嗨的歌曲。而 Vogue 的手部动作也同时期跟其他舞风互相影响，例如八零年代末当红的 New Jack Swing。据传奇 v o g u e r Jose e s t r a z a 所说，除了这些手部复杂概念之外， 当时许多芭蕾、爵士里的舞者也开始加入 ballroom，科班的高难度身体延展也开始融入了 voguing。于是为了区分这个时期、与上个时期的差别，开始有了 old way、new way 的说法。之后的舞者也开始帮 new way 中的元素整理归类，复杂手部动作被称为 hand performance、arm control 等，并细分成几个元素，包括有角度的 box、线条 line。 旋转 circle 等，然后延展的身体则包括我们俗称的折手 click，以及 stretch，contortion，split，c o n t o r 等等跟身体有关的元素。不过这些终究只是后人为了学习与理解的方便而统整出来的方向，并不是数理公式一般的定义哦。其实到了八十年代末 v o g u g 都还是纽约哈林的地下文化。此时 vogue 与现在 vogue 差异很大。 我们熟知的 vog u e 衰等动作都还尚未出现。然而，究竟这些被世人所排除的性少数，是怎么在九十年代将他们的文化席卷全球呢？下一集，请大家敬请期待。最后，如果你喜欢并支持这样的深度介绍，记得帮我们分享这部影片，就是对我们最大的鼓励。然后，别忘了追踪我们的 IG、脸书，订阅我们的 YouTube 频道，并设定成抢先看以及按下小铃铛，将会有更多精彩内容持续推出哦。